ahoi, mina jälle Dünos. ma pean natuke vabandama, et ma võib-olla vahepeal köhin ja, ja aevastan, aga põhimõtteliselt sisu jääb ikka samaks. taust on, taust on õige, autod Dünos ja seekord on äh, Egon Kaur mul külla tulnud. tere, Egon. tervist. sa tõid mulle siia Dünosse mingisuguse, tavaliselt sa tuled ralliautodega, seekord, seekord on rallikrossi auto või? jah, esitulud on puudu jah, kroonist tuli ka. põhimõtteliselt sama? jah, põhimõtteliselt sama tagavedu, tavaliselt sa käid neliveolisega, seekord on tagavedu. ja tegemist on siis, mis äh, see on, touring klass või? touring klass jah, ja vabalt hingav jah. vabalt hingav touring klass ja Kaido tegi sinna mootori, ta käis meil juba vaatamas siin, kas me käitume ilusti ja õieti <laughs> selle mootoriga. aga muidu ma arvan, et äh, tulemustega võib rahule jääda, sest et äh, kui sul on toores auto, ma saan aru, et terve pühad sai ehitatud ja eilne öö ka ilmselt ehitatud ja kogu aeg on ehitatud ja kui sa tuled Dünosse, me saame, saame ikkagi sessiooni lõpuni viia. Kaido ütles, et kakssada seitsekümmend kuni kakssada seitsekümmend viis hobujõudu ta on rahul. noh, kakssada seitsekümmend üks koma kaheksa number läks alasse? Läks alasse, ütles mulle, et kaks küüru toimub seal ennem kui hakkab elama, toimus kaks küüru ja lõpus hoiab kuni kaheksa tuhande kahesajani, hoiab selles mõttes on nagu mootori osas on kõik okei okay.. nüüd ma saan aru, et teil on veel pooleli siin või? nojah, ega päris komplektis ei ole veel. <laughs> et sinna vaja. ei no meil oligi, et saaks mootori öelda, siis saab kõike muud hakata ja, juba. saate juhtmeid lõpetada ja mingeid asju ja sinna on veel vaja mingeid polte ja mutreid keerata, et see on okei okay no sa küsisid, et saaks äkki selle Düno edasi lükata, aga noh, mul ei ole, mul ei ole Düno aegu pakkuda ja no, siis praegu läks hästi, et jõudsime ikkagi pühadega kriitilisemad sõlmed ära teha ja nüüd saab ülejäänud komplekteerimise lõpuni. millal sõit hakkab? kuu lõpus. ahaa, aprilli lõpus. kuule, aga siis äh, selge, vaatame, kuidas äh, ühe teise Rallycrossi autoga siin läks, Evo Punane käis mul siin, et äh, ei olnud vähem probleeme, ei olnud vähem muresi, aga ka juba sõidab, nii et äh, ma näitan teile seda videot ka kindlasti ja lähme raja äärde, vaatame, kuidas kõigil, kõigil koos läheb, nii et olge tublid, tšau! Nonii, ma olen töökohast veidi välja tulnud, aga minu taustal käib to tohutu remont või reguleerimine, kuidas võin õigem öelda või? no kes tunneb auto ära? ennem oli kollane. no kutid, mis teete? sidurite kullime. väga hea, tegelikult ma alustasingi tuunimisega või siis ütleme nii, et hooajaeelse seadistamisega ja kontrolliga ja selgus, et sidur veidike libiseb seal Maximum väändalas. nii et äh, saladuskatte all võin öelda, et see on Arvo Kase auto siis, millega plaanitakse siis Eesti meistriks tulla. see, et äh, muidugi ei jää, ei jää minu taha, vaid see jääb tema taha <laughs> kas saab pedaali vajutada või? jah. ja, jah. see võib nii öelda see on Eva Kuue kere või? noh, see on ju rallimeeste unistus ju. Evo üheksa esisild, siis ma sain aru, et siin on vahekastid, tagasillad, kõik on ära vahetatud eh, tugevamad kui eelmine kord või eelmine aasta. ma olen seda autot seadistanud ilmselt paar-kolm aastat juba ja läbivalt on probleem selles, et eh, tükid seal põhjal ei kesta ja no muidugi, ega ma ei, ei saa nagu mainimata jätta, et see see juht on ka vähe agressiivsem kui keskmine rallikrossi mees, nii et eh, need eh, osad eh, lihtsalt ei olnud mõeldud sellise jõu jaoks. ja nüüd on need ära vahetatud ja vaatame, mis siis saab, peaasi, et kui Dünos ellu jääb, siis, siis ilmselt paari päeva pärast näeb juba kuskil testirajal. see on Ise... stokki liigutamine, neid ei aita. ise oled optimist või? ikka <laughs> kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab aga praegu on see siduri eh, vaba käiku üritate reguleerida või? just. ainukene asi, kui vaata, mis privileeg on, mehel on neli meest on kaasas, kõik reguleerivad sidurit, ilmselt saab lõpuks tehtud ka, nii et äh, ma hoian teid kursis, ma ootan ära, kuni kuni esimesed reguleerimised on tehtud, siis ma panen ta uuesti, uuesti koormuse alla ja vaatame, kas libiseb või ei libise. nii, sai siis vähe paarutatud ja selgus, et sidur on äh, lõplikult otsas, nii et äh, ei aita see reguleerimine ega paitamine midagi. mis teeb siis, paneb uue ja parema? kindlasti <laughs> vaat seda meest läbi nutub, naerab. Noh, noh, <laughs> aga no mis teha, motosport. siin kohe õiged mehed otsivad leti tagant uue siduri ja läheb külge. Noh. no ma loodan küll, et saab, saab kiiresti selle sidurist, et eh, me oleme siin mõne auto peal proovinud, no ühesõnaga ma näitan ära ka, mis me siin mõõtsime, mõõtsime ratast nelisada kuuskümmend, aga see, see ei ole õige number. Vääne absoluutselt vale number, sellepärast et eh, see sidur libises ja nii kui kolme tuhande peal puust tuli, nii, nii oli ta kohe piires ja seda ei ole mõtet vaadata. aga no nii palju oli, et ma nägin viis tuhat ja ülesse, nägin ära kütusesegu ja puusti ja need olid targetis. midagi ei kolisenud, mürisenud, sain teha flat shift'i ja mis ikka, sidur uus ja uuele katsele, nii et